Ya, dan ini adalah keyboard Vantage. Gue lupa nih Vantage apa nih. Uh, Vantage K551 Hunter Pro. Gue membelinya ini second dari Dr. T. Thank you Dr. T yang telah uh, <laughs> mempackaging semua ini. Ya, gue beli second dari Dr. T dan ini masih bilang uh, ah, mulus ya. Cuma ini hanya aja nih paling uh, kotor banyak debu ya wajar aja guys karena dokter T bilang emang ini udah lama nggak dipakai sih oke okay. langsung aja kita uh, pindah setup eh pindah ke tampilan setup oke okay, let's go oke okay, dan ini tampilan setup 2 langsung aja kita akan pasangin keyboard vantage ini ini keyboard tuh keyboard tipenya tuh membran ya bukan mechanical sih tapi ini RGB cuy jadi <laughs> ya biar biar keren aja gitu cuy dan gue tuh paling masuk kalau gue dulu kan gue pakai Lenovo ya tapi Lenovo Windows 10 itu dia kalau misalkan klik uh, eh, kan kita main game tuh kan kayak ASD ya kita kalau misalkan gue tuh kayak misalkan main Minecraft atau main kayak game-game CS Go atau apapun itu kan pasti kan ada kayak WSOS gitu maju mundur maju mundurnya buat nembak musuh atau misalkan ya kayak ya mundur aja gitu karena kalau misalkan kita ke double klik gitu kayak misalkan kepencet keyboardnya bareng-bareng itu dia langsung muncul apa tuh <laughs> kayak notifikasi gitu gue gak tau kayak notifikasinya Windows key gitu nah, Windows key lagi Lenovo key nah beda yang dulu kalau Windows 11 tuh jadi ya gue muncul ini dan ini juga pernah dicelupkan ke laptopnya dokter excellent oke okay. nah gue di sini mau pakai OTG cuy karena di sini port laptop gue cuma ada dua USB OTG ini gue colokin ke type C nah, langsung aja kita akan colokin gue akan colokin ini di sini Oke okay, tuh keyboardnya nyala cuy R RGB nih Thank you Dokter Sisi. Mantap cuy, jadi tuh RGB. Kalau misalkan gue mati nih kayak kayak kan kayak gini nih. Gue matiin dulu lampu ya. Nah, ini RGB sih. Mantap sih. Ini mungkin karena gue uh, recordnya pakai Samsung Galaxy J2 Prime karena HP gue lagi di charge deh. Mantap sih coba kita tes typing coba cari multitype ya coba kita tes typing cuy keyboardnya pakai yang agen coba lihat ya lumayan enak coba gua kayak dulu kan gue juga pernah pakai apa tuh membran ya tapi membrannya tuh membran kantoran gitu cuy langsung aja kita akan tes start gelap banget cuy keyboard tuh backlightnya cuman ini cuy cuman ny nyari narian ini belakangnya doang tapi nggak apa-apa sih yang penting RGB saya <laughs> kita akan tes aduh Bang, ini skill uh, typing gue emang agak nutlak tapi overall enak sih nih oke gue noob banget nih aduh paling pasti ini WPM nya kecil nih antara 20 kalau nggak 30 nih kayaknya sih ini sekitar 20 ya banyak typo nya soalnya nih aduh new kalau katanya agak susah tuh kan 18 WPM gila lambat banget oke mungkin segitu aja review keyboard Vantage ini eh, uh, unboxing dan review ya gue nggak tahu spek keyboard ini apa tapi yang pasti ini membrane jadi nggak usah disebutin aja spesifikasinya karena ini membrane bukan apa mekanikal kalau mekanikal tuh ada yang kayak brown switch terus tuh uh, yellow switch uh, red switch terus yang paling berisik tuh nggak salah blue uh, blue switch ya blue switch paling berisik sih ini masih ada ini zaman dulu tapi nggak apa sih ini enak sih nah, gue nanti mainnya kayak begini kayak dulu gue waktu pas dulu live streaming kayak begini jadi main game main game begini begini oke okay. oke okay, thanks for watching and dan ini video uh, review dan unboxing gue yang pertama sorry edit gue yang gue ya oke okay, dan goodbye